Zanim się z moją eterna забери сердце мое Если мы не будем вдвоем И кого-нибудь мы найдем Оно а все равно лишь твое Забери сердце мое Если мы не будем вдвоем И кого-нибудь мы найдем Оно а все равно лишь твое Забери сердце мое мы не будем вдвоем И кого-нибудь мы не